Assalamualaikum So, apa khabar semua? Okay, hari ni aku tak share pasal FBS Aku nak share pasal satu nasihat daripada seorang pesara kerajaan Yang bekerja selama 20 27 tahun dah So, iaitu bapak aku sendiri So, hampa dengarlah nasihat dia kepada kita semua Anak muda yang tengah tengah cari hidup apa semua tu lah Okay, nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam sejahtera uh, Pengalaman saya sebagai pengurus keuangan Di sebuah agensi baru kerajaan ya, Di dalam menjalani uh, perkhidmatan dengan kerajaan Biasanya kita tertakluk banyak peraturan-peraturan keuangan kerajaan tetapi sekiranya kita bekerja di sektor semi-government separuh kerajaan Ah, kita diberi kelonggaran untuk ah, membuat peraturan dan apa operasi pentadbiran kewangan yang tersendiri ah, apatah lagi kalau di syarikat kat GLC memang kita kerajaan memberi apa kebebasan yang banyak untuk GLC bergerak sebagai company yang dapat membantu pendapatan dan sumber kekayaan kepada negara sebagai anak muda mungkin di peringkat awal Eh, bila kita bekerja dengan kerajaan apa yang kita dapat pertama mungkin dari segi eh, kita apa mengetahui peraturan-peraturan eh, kewangan kerajaan yang kedua mungkin kita akan dapat networking yang bagus dan juga yang ketiga mungkin kita ada keyakinan lah untuk untuk bekerja sendiri selepas kita memutuskan untuk berhenti biasanya mungkin selepas 5 tahun atau 10 tahun Eh, banyak anak-anak muda yang berkeyakinan ini akan eh, berhenti pekerjaan dan berkhidmat ataupun berniaga ataupun membuka eh, apa perniagaan sendirilah tetapi apa yang penting dalam bila kita berniaga yang pentingnya adalah perancangan terutama perancangan kewangan kita pastikan bahawa kita apa pertama mempunyai knowledge mempunyai apa marketing knowledge dan juga dia mempunyai kemahiran dalam pengurusan kewangan dari segi cash flow dan dari segi fund management dan mengetahui di mana sumber-sumber pembiayaan yang kita akan pada bank dan sebagainya dan kita kena ada orang kata ada disiplin dalam pengurusan kewangan ha, kita kena ha, pastikan apa yang kita belanjakan tu direkod dan dipastikan ada pulangannya lah jangan kita banyak untuk orang kata nak apa, untuk menunjuk diri kereta besar pejabat yang cantik itu tak penting yang penting adalah apa duit yang kita dapat cash flow tu banyak kita akan reimburse balik dalam perniagaan kita lah dan uh, jangan apa uh, orang kata apa tengok pada kabel dan sebagainya kita hendaklah percaya kepada keyakinan dan kebolehan diri dan company kita kalau berdasarkan kepada networking kabel dan sebagainya apabila orang itu tidak ada lagi di satu agensi dan sebagainya kita pun tidak akan dapat berurusan dan mendapat peluang-peluang perniagaan jadi itu sajalah pesan saya kepada anak-anak muda Okey, <laughs> baiklah. Aku sendiri pun dapat terkesima tengok bapak aku boleh cakap aku ni. <laughs> First time tengok secara formal lah bapak aku nasihat. So, aku harap kita semua boleh dapat manfaat daripada video ni dan banyak oh banyak tips so hangpa siapa yang siapa yang dengar tengok video ni hangpa boleh buat list down komen kat bawah Uh, lepas tu jangan lupa like, komen dan share video ni kepada semua orang anak muda yang businessman supaya mereka dapat manfaat dan ada satu input yang baik lah. Okay, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Ya. Yeah.